独家冠名播出的全明星夫妻挑战博弈节目《为他而战》，一叶子新鲜面膜，新鲜的力量让爱鲜活。本节目由全能男神座驾东风标致408特约播出。本节目由我的生活加减法减法苏打水特约播出。减法苏打水，好喝的苏打水。在本场的冠军选手将可以获得由定义珠宝新风尚宝庆尚品所提供的精美礼品一份。要旅游找途牛，途牛旅游网。 提醒大家关注并艾特为他而战的官方微博，参与节目的互动。节目首播期间，打开途牛旅游 APP 摇一摇，就可以摇出百元现金红包。欢迎各位！今天的开场是一个很华丽的一个开场啊，我们有奇妙的朋友陪伴我们。当然呢，在刚刚的过程当中，我只是一个驾车的一个马夫。 在我们这个南瓜马车里面，坐着今天晚上来到现场的一对非常重要的明星夫妻。你看，说到的时候，小马都已经开始兴奋和激动了。他们是谁呢？让我们用掌声欢迎世界冠军杨威、杨钰。嗨，欢迎两位。你好，好的。再次来到《为他而战》。 次呢，在我们的节目当中，第一次露脸啊，就是直接的获得了冠军。大家对于你们的呼声啊，非常的高啊。今天呢，算是再次的回归，有没有压力？有没有期待？另外的三组家庭，他们等待着向你们发起冲击和挑战呢。呃，今天的压力肯定是要比上次大，因为。 保冠军和夺冠军完全是两码事情，哎，是因为卫冕冠军的过程是新的。不，你怎么一上来就把这个卫冕已经说出来了呢？ <laughs> 低调一点，期待嘛，我们期待肯定是观众也跟我们一样期待我们卫冕嘛。我会用生命为你们喝彩的， <laughs> 谢谢， <laughs> 谢谢。好的，来，有请两位去往博弈区。谢谢你好。 我们再一次欢迎我们的三对老朋友，同时也欢迎我们的杨云和杨威再次回归，为他们在上一次两位来的时候呢，捍卫了这个世界冠军的荣誉，而且呢，在大家齐心协力的一个环节一个环节，最后把杨威和杨云真的是非常非常顺利的让他们拿到了冠军。那么，谢谢各位。对对，谢谢。 我跟大家再报一个小料，就是我们的导演不是特别爱挑事儿吗？他们这次又去问杨威了，说：“哎，我们前面口风很紧。”对呀对，就问就问杨威，你知道吗？就说那个怎么样啊？有没有看前面两期你没来的节目啊？觉得他们表现表现的怎么样？啊？杨威你知道吗？现在学乖了，立刻沉默了三秒钟，特别官方的说。 他们都表现得很好， <laughs> 这时候杨云就在旁边提醒他说：“你不要乱讲话，小心导演又告诉何老师。 <laughs> ”你应该没想到他真的又告诉我了。 <laughs> 但是今天哪怕是器材地的杨威也没有可施展的地方，因为今天没有器材，今天是我们为他而战的动物日。哦，好期待。 今天所有的项目都跟动物有关系。我先请我们四位太太来想想看，如果要把自己的先生比喻成一种动物，会是什么动物？什么都好？就别说草泥马，就是。抱抱，你觉得陆毅是什么动物？你觉得？他属兔啊，我觉得他很多性格方面都特别像一只小白兔。小白兔。好，王岳伦是什么动物？在你心中，香香？ 王岳伦呐，大象，大象，北极熊， <laughs> 好可爱， <laughs> 因为大家都说我们是大白夫妇嘛，然后北极熊呢就是憨憨的，但是他们又很有耐性，在那么严寒的地方，然后他们有顽强的生命力，对，所以他们有他们自己生存的方法，然后北极熊呢又很可爱，好感人呐，所有人，所有人。 看到他们都会很喜欢，因为它没有攻击性，有很厚的脂肪。杨威是什么动物呢？乌龟。有可以翻三周后空翻的乌龟吗？杨威刚才稍微有一点不开心，我看到，来解释一下，解释一下，也许解释完，我们就哦，原来是一个很美好的事情。是是是。首先说说说他的。 就是跟乌龟比较像那种，比较慢啊，但是呢，又说它比较好的地方是，呃，持久性比较长啊，然后非常能够刻苦。就是它不是那种非常犀利嚣张的个性，但是它慢悠悠的个性反而非常有韧度，对吗？对。但说自己老公像乌龟。 <laughs> 我是动如脱兔，静如处子。哎艾达，你觉得张晋是什么动物？在你心中？我觉得他两种都有，但是我又不想说他是乌龟，但是他有一点乌龟的感觉，真的是比较比较慢，对，而且是比较冷冷静的那种，冷静、就是慢慢来。他才能骂我，就是他还有另外一种呢。 像豹，豹子，对，豹子，哇，乌龟和豹子相差好远的感觉，对呀，动静就灵敏啊， <laughs> 很很很快啊，很灵敏啊，而且像它如果一看到一个东西，它就抓住，然后就立即就去做，哦，而且做的很好。哦，那么今天呢？ 呃，没有听到呃，在第一个游戏当中会出现的动物，但是这个动物坦白来讲，它的好评度非常的高，马。哦。那其实呢，今天第一个环节非常非常的帅气，叫做骑马射箭。我们看一下我们的游戏方式以及下分的加减法则。请看，骑马射箭，想经历一场英姿飒爽的骑士对决吗？老公手持弩箭，在直径为十七米的圆形沙场骑马奔跑。 到达指定位置后，起箭射击围栏外五米处直径为一米的箭靶，箭靶由外到内依次为一环到十环，六次机会，总环数达到老婆下分环数则挑战成功。基础分为六分，每增加一分，总环数需增加一环。扬鞭策马，箭无虚发，方显英雄本色。 短片回来，我好像看到我们 Angela 有骑马，对不对？是是是，她每个星期都会要骑马。那你和王导有？我们就在边上看。你们你们并没有骑，对不对？ <laughs> 我们没有骑。你人生当中有骑过马吗？有啊有啊有啊有啊。那王导有骑马吗？他是跟 Angela 一起骑吗？还是他也只是看？他也是在边上看。我骑啊。好，我们听一下王导，你有骑过马吗？王导，骑过骑过骑过。从小我就骑。王导，你是满族，对不对？其实，呃，对，血液里面应该有这个骑马射箭的这种因因子哈。你是骑过马的。 对不对？啊，有信心的啊！你确认吗，老公？确认，确认。待会儿要骑马哎。好，那呃，陆毅肯定骑过，因为拍古装戏的人都少不了骑马。好，张晋，骑得挺好的，但他每次下来就说我很怕我很怕。他可以，但是他不是很爱骑马，我还没没我老婆骑得好。杨威骑马，骑木马。他 OK，他说他 OK， <laughs> 他他有骑过。他有骑过。对。哇。 王导好帅，他先哒哒哒，然后就 <laughs> 超帅。他在导戏吧？我跟你说，男人对骑马这件事这件事情，小时候从小就是有幻想的。是你想我们小时候在院子里玩的时候，常常没事就驾， <laughs> 驾。 能不能他骑，我在后面卸？哦，牛！卸。 <laughs> 就是谁负责骑，谁就负责卸。 <laughs> 好，呃，先生们下好分数之后，帮我按确认，我看一下你们的自信分。同时，太太也可以下分了。哎呀！啊啊。 我看到了先生们的分数，嗯，他们都很衰的，很衰的，他们肯定都想玩。有两个人非常的保守，是乌龟跟乌龟吗？俩 <laughs> 乌龟啊，乌龟跟乌龟肯定会很冷静的。 <laughs> 呃，但是没有一个是六分的，都表示了一定的信心。其中有一位非真的非常有信心，他分数给的比较高。好，来，分数高的是小白兔吗？ 分数高的是小白兔呢，现在不能讲啊。我觉得小白兔，我觉得小白兔的分数一定很高。对，北极熊的分数也不会低。我觉得北极熊是肯定最高的，他每次都是想玩。没有，我觉得他每次都有很摔的那种感觉。 <laughs> 我老公他一定是想玩的，但是呢，因为我也会顾虑到我跟我老公。 认识这么久没见他骑过马，这是他的一项绝技之一。 <laughs> 你们，你非常肯定他的帅气和信心，但是你要冷静地分析这件事情的可行性。当然。好，我们来看一下目前的分数。太太分数好，Ada 下了九分，鲍蕾下了十二分，李湘下了三十分，杨云下了十二分， <laughs> 比我下的还多。三十分就意味着。 如果在每一次都不脱靶的情况下，每一件必须在五环以上。我是这么想的，我是想因为有六次机会，我老公只要三次，射到中心的位置，基本他就赢。射到中心，那估计是见鬼了。香 <laughs> 姐以为中心位置有这么大，其实这么大。怎么？黄岳伦的意思是要看看一下亮一下你的分数，对不对？嗯，对。好吧，我们把先生们的分数亮出来看一下。 我跟你一样， <laughs> 哎，陆毅三十分呢，陆毅三陆毅觉得自己可以射到三十分，就说明有机会。王岳伦觉得自己可以射到二十四分，差一点点嘛，老公努力一下。现在我觉得。 大白叔叔已经不再是弱者这样的一个代名词，反而他们也好几次的拿到冠军了。因为我老公跟我说过一句话，呃，因为我一直跟我老公说，我说有的项目可能不是你的强项，然后我老公说你有的时候太高估计别人，而太低估计自己，所以我觉得这一次我给老公一次信心，他下的是二十四分，其实也就六分之差，我相信努一把，也许王岳伦能帮我们拿回这三十分。 那么好，接下来鲍蕾和杨云两位请加分，请做决定，做好了之后帮我按确认。哇，抱抱手一直在转，抱抱这是积分赛，不是 PK 赛。嗯，我知道。就是你只要相信陆毅可以做到，你可以下到一个合理的分数。好了，就按确认。合理就够了，合理就够了。 A 大，A 大太可爱了，因为李湘又不好意思看，你知道吗？就在旁边讲，你你啊，你这是积分赛，你要下的那个，然后 A 大一直啪啪， <laughs> 一直看着他的分数，你，哎呀。其实抱抱，其实抱抱的分数就是他相信陆毅能做到做到多少分，是肯定是这样的。对，好，来请亮分。杨云没有加，而鲍蕾也加到三十分。 骑 <laughs> 马这个环节，陆毅和王岳伦将会在从来没有做过的情况下，在六次机会里面要达到三十环。各位，我们将会把场地移到室外，骑马射箭。陆毅、王岳伦，准备好，为他而战。 呃，其实每一次到了这个户外挑战的时候啊，总是觉得格外的惊险刺激。上一次是汽车的漂移，这一次是骑马射箭，关键是需要你们掌握在马上的平衡，快、狠、准，百步穿杨，一箭直中靶心。两个人给的分数都是三十分，在六箭之内到达三十分的分值，呃，决定一下，谁先上？谢丁格，我都可以。好。 王导决定晚晚一点，晚一点，第二个，第二个。 <laughs> 好，香姐的战术一般都是后发制人啊。好的，首先是陆毅，陆毅，请准备上马。陆毅现在已经上马了，非常的帅。呃，陆毅，我需要告诉你，这匹马它的名字你知道吗？不知道。它的名字叫做大黄蜂。 哇！你得先跟他培养一下感情，因为在这关的挑战里面需要人马合一。我是擎天柱。 <laughs> 好漂亮这匹马，这是一匹变形马。 <laughs> 好，再次强调，六箭之内，只要射到三十环满三十环，即为挑战成功。好，还有额外的惊喜要送给你，要使你有本事当中某一箭射中十环。 将可以获得宝清上品时尚珠宝提供的杰作之盒钻石戒指一对。好，射中两次两对，三次三对，OK。射四个十环，我们一人一对。陆毅，做好准备了吗？好了，加油！加油！加油！骑马射箭，陆毅的挑战开始了。好，他在调整。 他抬手了。哇！上马。第一环，第一件我们找找感觉，第一件就上马。好，很好，第一件上马就不错啊，开始调整。不着急。 起好了，再的好快！注意抬手。哎呀！三狗三狗三狗，两只手，一只手。现在第三支箭，第三支箭，注意。住马，让他慢点走。呀！ 剑再次出发，要有信心。接下来还有三支箭的机会。慢一点，快点，加油，加油。慢一点。三支箭要射到二十八环，没问题。 三倍，这已经是第四件了，也就意味着这一关的挑战结果我们已经知道了。但是因为还有两支箭的机会，我们期待着陆毅能够产生一局非常好的成绩。陆毅，来掌声为陆毅加油！ 慢慢来，十环，好，慢慢来，沉着冷静。 骑马射箭对于我们不专业的人来说，不是专业骑马，也不是专业射箭的人，来说，真的是完全凭运气。所以我觉得骑马会很帅，所以我就很主动的上了这个游戏。骑马骑马很帅，虽然成绩不是那么的理想，但是我觉得他的帅度真的是完全够了。确实哈，来掌声送给陆毅王导，王导，希望接下来你能够挑战成功。来，掌声送给王导王岳伦。 马，王导加油！我还是有点自信的啊，因为我以前也骑过马啊。第二呢，就是我之前我喜欢就是手枪手枪嘛，就手枪射击，我我一般手枪射击都很准。加油！挑战开始。没事，你让他让他跑稳了，跑稳了再再射。慢点，慢点吧。 加油！慢一点。哎啊！没事，没关系，老公，慢一点，马慢一点。如果如果是直线的话，他可能还好点，因为它一直在转。王导的第二支箭，好，好，匀速，匀速。 操！ 但看起来非常非常的帅气。那虽然呢，两位最后没有完成这个三十把，但是呢，他们的表现都让很多很多的观众，包括我们这个一直关心他们挑战成绩的鲍蕾和李湘，都觉得自己先生实在是太帅了，对不对？好，来掌声再给他们鼓励。主要就是帅。在下面第二轮的游戏开始之前呢，我首先想跟大家分享一个有趣的心理测试。去非洲某地的旅行途中，你造访了一个部落。 而这个部落的首领坚持让你选一个动物带回去当做纪念品，你会选哪一种呢？猴子、狮子、蛇和长颈鹿。长颈鹿。长颈鹿。长颈鹿。长颈鹿。长颈鹿。猴子。猴子。嗯，好。 猴子，长颈鹿，长颈鹿，长颈鹿，对不对？这一关的测试的其实是你希望对方用什么样的方式来追求你，来爱你。 <laughs> 选狮子的是，代表你喜欢对方直来直往，直接的告诉你他爱你。选蛇的是，代表你非常喜欢对方。 摇摆不定的态度，忽冷忽热，犹疑不定，你会觉得很有趣。谁也不会选蛇吧？选猴子，代表你需要对方有创造性，不会让你觉得无聊，不会让你觉得 boring。但是他不是。 <laughs> 杨长相烦，沙烦。选长颈鹿的三位，杨云、香香，还有我们的抱抱，代表你希望对方有耐性，对你永远不要放弃。 好了，这个追求呢，其实是我们下一关的一个关键词。那么，我们来听听看，各位当时对方是怎么追到你的？张晋是怎么追到你的？他用一个砖头放在一边，然后用头一坑。 <laughs> 真的， <laughs> 来猛的。我是用的手，姐姐。 所以你选猴子是选对了， <laughs> 你就觉得他好帅，对不对？对，他最好一样东西就是很喜欢跟我聊天啊，他很会听我说，哎，是一个很好的倾听者和沟通者。对对对，好，这个是。陆毅怎么追的你？他觉得他是靠帅追到我的， <laughs> 但但是我觉得不是。你觉得不是？我觉得他是靠耐心追到我的。哇。王岳伦怎么追到你的？ 想想 <laughs> 啊，呃，我觉得是他对我好，对我没有任何要求， <laughs> 然后让我跟他在一起后能够完全做我自己，不管是优点也好，缺点也好，他都觉得你是世界上最好的。 <laughs> 杨威是怎么追到你的？呃，我们俩身上都有伤，练完之后我们会在一个医务室做治疗，嗯，有一个泡脚桶，然后我们俩就在泡脚桶认识的。 <laughs> 那叫相知，不叫认识。杨威，你说什么？杨威，你说什么？我说那叫相知，不叫认识。相识是很早就相识了啊，相识很早相识，所以后面还有另外的浪漫史啊，我们有机会再聊。但是今天不是追老婆，今天要追的是一只鹅。这个就。 毫无实力可言，技巧可言，体力可言，连颜值也没有用，因为它就是一只很普通的随性的鹅。我们来看一下《鹅鹅鹅》的游戏 VCR 以及下分的加点宝德，来，请看，《鹅鹅鹅》，绿茵场上，男人们为毛较量，为鹅。 长十四米、宽八米的小型足球场中心站着一只大白鹅，英雄方与联盟方代表各自从球门底线出发，在不触碰鹅的前提下，想尽办法将其驱赶进对方球门，进一鹅得一分。每轮比赛后需交换场地，共五局，分高者胜出。老公施妙计赶鹅，欢乐多。两天回来，两个人。 因为这个鹅确实不受控制，所以对于各位下分的话，我建议大家要慎重。依然是英雄和联盟的方式，请下分。好，赌不？输了后边没啥玩的。 <laughs> 这么快？李湘已经非常快的确认了，您了确认了，对不对？对。好，我看到你的分数了。那么快，一定不是英雄。好，杨云也按了，请亮分。 你们这样揍我， <laughs> 干嘛？刚刚这一局又这样，现在这一局这样， <laughs> 你想我干？ 都是自己的选择，你们就是设计一个信件给我们摊沙去。 <laughs> 你下三十分是为什么？你就是想玩嘛，对不对？我我想他们是五十五十啊四十。哦，你觉得他们？然后我在想，如果三十的话，我就也可以跟他们一起一家人做联盟啊，对呀，想跟他们零。但现在对三位太太都用零分来表达了自己的心愿，那如果先生们，我们三个都是长颈鹿。 啊， <laughs> 对对对对对对对，三个长颈鹿的老婆，这个是联盟。那猴子老婆是英雄啊。 <laughs> 好，那如果先生们没有要爆灯的人的话，那么我们现在联盟就要派一个人出来应战了。到底是陆毅，还是王岳伦，还是杨威呢？ 来，三位太太分析一下。月伦，我觉得王导很厉害，我已经看过那个对抓那个场面，已经都那个有既视感了。就是你说抓鸡那个是不是？对。这王导在家禽界是非常拿手的。 <laughs> <laughs> 好，王导，大家觉得王导有信心？那杨威呢？杨威上一轮没有出战呢，这一轮。再不出战，只有最后一轮就没机会了。来，杨威，你说什么啊？ 我说石头剪刀布，这跟什么都无关啊，这都。哦，你说这个也不是跟什么都无关，所以就是看运气来决定是吗？好，陆毅说，陆毅说。我我们刚才联盟商商量的是，希望杨威出战，因为杨威和靖哥都是属于灵活性的对手啊。但家禽界也不也不。我这不跟家禽界没关系， <laughs> 就是其实他除了有赶家禽这样一个技能之外，很重要的是还有敏捷的防守，所以呢，他们是考虑到这一点。听先生们的吧。 你同意吗？同意。你同意吗？杨威信你。 <laughs> 好，杨威信你。今天的第一轮的挑战赛，我们的鹅鹅鹅尘埃落定，英雄方是蔡少芬、张晋，而联盟方的三组家庭派出了杨威和张晋对决。好，鹅鹅鹅，张晋、杨威，做好准备，为他而战。耶！ 欢迎双方队员进场。敢鹅世界杯，敢鹅，呃，武林高手对抗世界冠军。其实这一次啊，所有的赛制，我们都一切参照足球的世界杯，同样的来进行。 我们会有主裁和编裁，严格的判定你们在比赛过程当中的，呃每一次赶鹅的行动。听到口哨声的时候，两位需要停止行动。暂停。而且需要特别的强调，整个的过程当中，尽量的不要触碰鹅，不能有明显的恶意的犯规。第一次是黄牌警告，第二次将会直接红牌警告。红牌警告过后，将会罚点鹅。 <laughs> 来，两位请准备。 第一局的比赛马上就要开始了。不过在正式开始比赛之前，我们是采用的是五打三胜制，所以双方需要用“脆丁壳”的方式先选择场地。来，两位，脆丁壳。好，张晋选择场地，就这样，就这样。OK，因为没什么区别，每一局过后我们都会进行场地的交换。他好激动哦！ 他很兴奋，做好准备，第一局，好，开始。 怎么会这样啊！ <laughs> 在世界杯当中没有想到，三秒钟就进额了。算了，一秒钟都没有，把我给吓的，我怎么在这？这个有最重要的一点是什么？嗯，选边真的很重要。是，因为他就从那里出来的。嗯，所以一把他本能的就想往前往回跑，有这个可能。场上比分一比零，张晋领先，相互之间交换场地。 落叶这个不要体力了， <laughs> 这不用体力了吗？瞬间就结束了。杨威注意防守，不要防。好，OK。杨威，杨威冲冲，拦住他！有请我们的战术大刀何老师监督场边的家属成员啊！好，好，敢鹅世界杯第二局，有没有可能杨威在现在马上扳回一鹅呢？开始！啊啊！ 家属注意，家属注意，李湘犯规，李湘犯规啊！好，好，请把李湘带离场边。 场地，下面第三局。 回到场地中央，哦，好累啊！落叶，这个不要体力了，不用体力了吗？ <laughs> 瞬间就结束了，瞬间就结束了，瞬间就结束了，结束了。我太累了。好累。哇！第三局。哇！哇！哇！看那边，看那边。第三局比赛。看那边比赛。看那边。开始。哇！ 地方，过去那个地方，过去那个地方，慢慢走。 <laughs> 我求你了，我给你跪了，已经给跪了。加油！小乐完成了一个非常漂亮的突破，继续突破，继续突破。 进进额，第四局马上开始，双方交换场地。OK，第四局，哇，开始，哇，开始，哇。 回家，回家！回家！二比二平，二比。 五局，第五局，完了没晕。这关比赛没有想到是如此的辛苦啊，两位。加油，加油！接下来的比赛已经不是单纯身体上的对抗和比拼了，完全是属于意志力上的比拼。谁能坚持到最后，谁就有希望获胜。我，开始。 进入到了一个僵持阶段。哇二、一、嗨！逼入死角，回到场地中央。没想到我们俩死在鹅手上。以后再也吃不吃鹅肉了。想不到我一世英名，搞了一脸鹅毛。 调整好自己的状态，加油！第五局，开始！ 这什么事情了？张晋、蔡少芬获胜。欢迎回到我们的博弈区。 世事难料，没有想到两个精壮的大男人最后会因为一只鹅而累得精疲力尽。那么分数上面，我们现在也有了一定的这个呈现。我们来看一下目前的分数。好，蔡少芬、张晋一百二十一分，鲍蕾、陆毅六十分，李湘、王岳伦六十分，杨云、杨威七十八分。接下来就进入到今天的老婆加分游戏。今天老婆加分游戏是体力和智力的一个双重考验，请看这张图。 哇，他其实是站起来的。哦 no，他是这样。哎，这样好啊，这样好啊。对呀，哎，这样很好啊，这样这样，特别好。侧卧的平板支撑，那平板支撑是现在非常流行的一个锻炼的方式。等一下呢，我们的太太们会选用这这样的方式，在这个过程当中，你坚持的时间越长就有帮助，因为在你坚持的过程当中，我会出一些算术题给你。那么在你自己的坚持的时间里面，答对的题目越多，就越能加更多的分。 答对五题拿十分，答对七题拿二十分，答对八题拿三十分，答对十题拿五十分。完了完了完了！对我们给大家几个稍微有代表性的题目，看看等一下的难度会是什么样。你们可以来估算一下，比如说四十三加一百五十七等于多少？两百。李湘答对两百。哇，好棒啊！ 五十，我跟你说，我答题可以，但是我称这个不行。好，呃，再来试一道，五十九加二百四十三等于多少？三百零二。好，李湘又对。哇，湘姐好棒！啊，那这样，其实 Ada，你是不是听广东话的会比较 <laughs> 会算一点？对。那等一下呢，如果你要挑战的话，我会请张静用广东话问你，然后你用广东话来答，好不好？好，现在各位太太们请下分。 你能答对五题就十分，答对七题二十分，答对八题三十分，答对十题五十分。我我我最少的十分，五题好。杨云十分，杨云对自己的侧卧平板支撑毫无担忧，但是担心的是算术，我一个都算不出来。因为刚才听到杨威特别真诚的说，我问他算术怎么样，他说我就知道一加一等于三，跟我平时学的不太一样。 <laughs> 好。 香香，我想听抱抱了。抱抱。我想听香香的。好，来，开打。 <laughs> 二十吧。二十分，七题，好。抱抱，你是想跟我一样，还是说我加了，你要比我多十分？我不要比你加。我说好了，我们要一起的。一起？那你说多少就多少喽。好，那我也十分，十分吧。好，十分，十分，十分。二十。二十分，好。那么我们接下来就看各位太太能答对多少题了。我们的加分游戏挑战开始。 加分游戏，我们从分数低的先开始挑战。第一个上场的是我们对侧卧平板支撑非常有信心的杨云，但是呢，据说数学是他的人生硬伤，所以呢，接下来我们就看看他这个强项加硬伤在一起，他最后的结果会怎么样。来，准备好，你撑起来我就开始报数了啊！好，我们的规则是腿要直，然后身体要撑起来，一厘米我开始算。来。 好，开始。四十三加一百五十七等于多少？四十三加一百五十七，五两两，再再再再说一遍。四十三加一百五十七等于多少？四十三加一百五十七，两百零。四十三加一百五十七。 给点提示。四十三加一百五十七。三和七，最后两位数。三加七等于零。对，所以最后是多少？四加五等于九。一百九。三加七真的等于零吗？三加七是等于零还是等于十呢？等于十。所以呢？呃。是一百九吗？两百。回答正确。 加油！八百六十五减五十一等于多少？这道容易。八百六十五减五十一等于多少？八百六十五减五十一，五减一等于？五减一等于四。六减五等于？六减五等于一。八百六十五减五十一，五减一等于？我能放弃吗？不，我慢慢来。五减一等于？四，八百五十四。 <laughs> 六减五等于十四。好，回答正确。八十四加五百一十六等于多少？八十四加五百一十六等于多少？八十四加五百一十六好，回答正确。六百六十六减四十四等于多少？啊，六百六十六减四十四，六百六十六。六百二十。 六百，六百六十六减四十四，六百二十二。回答正确。五十九加二百四十三等于多少？五十九加二百，哦，撑不住了！加油加油，最后一题了，只要答对就拿到十分。再再说一遍，五十九加二百四十三等于多少？五十九加三等于十二，五加四等于。 我加四九，好，九加上刚才十二是二百四十三加五十九，十，二百九十，二百三十，二百三百零二，三百零二，回答正确。哎呦，我快憋死了。哎，我怎么？ 你的数学真的是体育老师教的？你的伤太硬了，你的伤，辛苦了，辛苦了。好，他坚持了三分十八秒，我的天哪！接下来，掌声欢迎李湘湘湘上场。人生最紧张的时刻，不要慌，不要慌，冷静，冷静。早知我就锻炼一下了。现在才知道。 <laughs> 来吧，来吧。好好好好好，来来来。好来 来来来，你得起来，我得起来，你得起来，我。你说我们俩都在等，我等你，我。想你说开始，我在起。那我说开始啊，来，李潇，侧卧平板支撑，算算术题挑战开始，请问二百四十三加三百零七等于多少？二百四十。三加三百零七。 啊，五百四十什么？二百四十三加三百零七。六百。二百四十三加三百零七。六百五十。二百四十三加三百零七。五百五十。回答正确。二百七十九加六百零一等于多少？二百多少？二百七十九加六百零一。二百七十九加六百零。 二百七十九加六百零一，二百，二百，什么情况？怎么回事？撑不起来，真的挺难的。香香答对了一题，她坚持了四十二秒钟，也很不容易了。作为一个第一次做平板支撑的人，做平板支撑的人，好，抱抱上场，加油，抱抱。好，来，于贝贝挑战，开始。 八百四十七加一百一十等于，等于九百五十七。回答正确。六百九十三加三十等于，呃，等于七百二十三。回答正确。六百五十八加一百六十二等于，六百五十八加一百六十二等于。呃，加多少？六百五十八。一百六十二。六百五十八加一百六十二等于。 八八百三，六百五十八加一百六十二等于。我已经六百五十八加一百六十二等于六百五十八加一百六十二等于八百一十二，八百二十二。六百五十八加一百六十二等于六百五十八加一百六十二。 八加二等于，不不不，六百五十。八加二等于，我不行了，加八百二，八百二。 <laughs> 好，我们抱抱答对了两题，坚持了一分十七秒，抱。好，Ada 要答对七道题目。了没？有 <laughs> 有点丢脸，哎呀妈呀！放心吧。好，我们接下来呢会是。 呃，她的老公来帮她用广东话出题，因为毕竟普通话对她来说，再算算的话会有难度啊。预备，开始。四十三加七五五，四十三加七五五，七五诶，四十三七九，三加五七九八。回答正确。诶，十七十七加六七三。 七加十六七三六六七三加上三七，七加六六七三十七加六八三六八零六七零，诶四十七二十七二十七十七加六七三加七加六七，诶四诶。 十七加六七三，系六三加七等于几？三加七等于零一零。诶一加九啊唔系唔系一加七一加七八九八八系啦，跟住头先嗰个零八九咯。一十七系啦，九啊七三十七加六七三咪就系六九零咯。系得张姐，二十四加四二四四四加四四加四八。 诶，四加诶二加二，二加二四，系啊，四十四加二四，四四四二十四加四二四，你读翻晒成段啦，唔好讲咁多呢啲，四十四加几多啦，老方？二十四加四二四，二十四四六，即系其实二十四加二十四要计咗先，二十四加二十四，诶就系四十八，系啦，跟住前面系咩？二十四加四二四，二十四。 刚睡一把，你哈哈哈。好，非常难，答对两题，坚持一分四十四。 <laughs> 哎呦，就你这个字硬上来跳啊！各位亲爱的朋友，在刚才的答题过程当中，我们的蔡少芬答对了两题，坚持了一分。 四十四秒，但是他没有完成自己七题的承诺，所以不能加分。最后，正如您看到的，我们的数学天才，好不好？ <laughs> 杨云拿到了这十分，太难了。但是我们要掌声给我们的太太们做出了非常非常不懈的努力，很棒。 欢迎回到我们的《为道而战》。确实，刚才的加分游戏比较难，所以最后只有我们在数学上非常奇才的我们的杨云同学拿到了这个分数。 <laughs> 恭喜你！进入到我们今天最后一个挑战游戏。这个游戏跟宠物有关系。大家都养过什么宠物？小狗。小狗。狗狗。狗。嗯，我养的比较多，还有乌龟。乌龟。鱼。鱼。 小兔、小兔子、老鼠、金金母鼠、金老鼠。刚才四个家庭都提到了狗狗，大家都养过狗狗，所以今天就没有优势跟劣势这么一分了哈。关于狗狗有没有让大家印象深刻的事情？我记得有一次，因为我们是坐电梯下去的嘛。 他突然这样进去电梯了，然后我就下去再去找他，然后我还穿着睡衣的，在那个停车场疯狂的咩咩咩咩，他就转来转去，还钻在那个那个底盘下面。我说咩咩，你出来，你咩咩。然后一些人就看着我穿着那个睡衣站在那边，这 <laughs> 个太丑了。因为听艾达这样说，我觉得我想起很多养狗的很难忘的回忆。嗯，我们养过一个大型犬，大白熊。嗯。 真的，一百多斤，站起来比路易还高，那个头，那个那个那个毛像狮子一样，很漂亮。但是就是遛狗，不是遛狗，是遛人，他遛我，他想去哪儿我就去哪儿。 <laughs> 对，真的，那他那力气太大，我就直接就就摔倒了。 <laughs> 我想到有一次也是我帮我的一个朋友遛大型犬，然后我就跟着他后面跑嘛，然后那天风又特别大，然后就听到有一个路过的路人说：“哎，那狗放风筝呢。 <laughs> ” <laughs> 因为其实那个生完 <laughs> 生完宝宝以后就没有再养那种大型犬，对，因为也怕会伤到它或怎么样。但是我以前有养过一只很大的那个斑点狗。我记得香香，我去他们家玩然后那个时候狗狗刚刚来嘛，香香就是向我们示范它那个训练那个狗狗的那个。 那个成绩，印象太深了，就是一直就是乖，来坐，来坐，来坐，坐。 <laughs> 然后那只狗就满屋子好活泼，满屋子就跑。香香就一直特别耐心的追它，坐，坐，坐。然后那个就跑。香香真的非常耐心，坚持了十分钟，就想说一定要在囧囧面前表示他真的训好了这只狗。后来那个狗真的坐下了，然后香香看看乖吧。然后那个狗，那狗狗一起来 <laughs> 尿了一滩尿。 记得吗？他一直他在那跑，对太逗了啊！好，杨云有没有什么难忘的故事？我退役之后，杨威还一直在备战奥运会，不能回家陪我，所以养了两只狗一直在陪伴我，陪伴了我大概有八年的样子。哇，嗯，代替了杨威。 <laughs> 八年杨威都没陪你？没有，他是周一到周六都要训练，对，哎，只有周日可以回来。哦。 所以狗狗周六周日它可以休息下班下。 <laughs> 所以呢，说到狗狗，其实每个人都会有很多故事啊。因为我们说宠物呢是呃人类一个非常重要的一个陪伴。但是今天呢，我觉得是我们为它而战。我想象当中应该是有史来最可爱的一个环节。这个游戏的环节呢，名字叫做狗狗 go。前面的环节叫鹅鹅鹅，我们导演组也是不动脑筋不？ <laughs> 下面这个环节叫狗狗 go。 我们来看一下狗狗 go 的游戏短片。狗狗 go，人狗竞速，谁是你家？十二只不同品种的狗狗排列于十八米竞速赛道旁。英雄方与联盟方的老婆为对方老公挑选看似最能跑的狗，老公与挑出的狗进行赛跑，老公率先过线方能赢得一分。出战双方交替选择并比拼，六轮过后分高者获胜。如出现平分，则继续加赛，直到分出胜负。 老婆鹰的眼力，老公豹的速度，缺一不可哟。两片回来，那接下来呢就要看你们对自己的信心和对老公的爆发力的信心，因为这是一段非常短距离的赛跑。那要跑六回，给跑废了呀！你老公跑步应该好啊，他跑步最差了。 <laughs> 最后一轮的挑战赛，看看谁会是英雄，谁会是联盟，请下分。 决定之后，请按确认。杨云已经下了，鲍蕾 <laughs> a 他一直 a 他一直盯着鲍蕾的分数。好，请亮分。 <laughs> 杨云没错是吧？这是你的分数对不对？就是二十八分，对吧？好，杨云下了二十八分，剩下三位太太都是零分。就等着我们爆灯嘛。 是这样的，陆毅，如果你们没有赢的话，你跟王导肯定今天是垫底。但如果你们赢了，如果你爆灯的话，你就会是第一。诱惑。必须得爆灯啊！杜哥那一一腿抵杨威两个腿，两步。我我我这个腿型是跑长跑的。啊。 <laughs> 其实这个幸运的成分，幸运成分非常高。你觉得作为上一期垫底的家庭，这一期风向标会不会转向你这儿？会。 <laughs> 陆毅，我还有一句话没有说完。啊！你想想，第一轮你射箭， <laughs> 被套了。但是没关系，陆毅已经爆灯，现在他下了六十分，于是英雄就变成了陆毅跟鲍蕾。如何评价刚才陆毅的行为？就是我觉得现在应该给自己信心吧。对，现在就看杨威。 跟张晋，因为你们俩的分数都比陆毅高。如果你们有信心参赛并且获得冠军，也可以爆灯。 <laughs> 老公，你觉得你跑的怎么样？你还有体力吗？我体力可以，我有体力，但是很重要的因素在狗上面。我想问一下，那个就是终点有他们训狗师在哪有，有主人，有主人在对面等他，有主人呢。但是你的对面也有你老婆。 <laughs> <laughs> 何老师，我，我。江先生，你觉得怎么样？我现在是最高分嘛？对，一百二十一分。我没所谓，老公你决定。我我觉得没所谓。最后一次啊，最后一次节目，我想说一下，我我今天这一期有可能是我在最后这个为他而战的最后一期。我要报的话，就秉承了我一贯的风格，嗯，就是不做冠军就做最后。 呃，我跟我太太都应该是这样的个性，格，嗯，也是把命运交给自己吧。太帅了，太帅了！Ada，你刚才下了零分，但是当你老公把一百二十一分全下下去的时候，你又非常开心的给了他一个赞，所以你其实就是把这个机会留给你的老公帅的，对吗？ 对呀，而且我觉得江燕有的选择，因为艾达来了几期了，上面两期他都是倒数第一。是。我有一种预感艾达和张静会成为本场的冠军。陆毅，你说什么？我们刚才也说了，杨威也可能是为他而战来的最后一期， <laughs> 最后一游戏。哎，有道理。杨威，你要不要再比一次？我无所谓，这关键跟狗比，赢了你跟狗比。 <laughs> 杨威从器材控。 现在变成了觉得跟狗跑没什么可跑的， <laughs> 所以三位，你们决定派谁出战？老公决定。我虽然腿比狗长，但是我腿。我腿不是很长，但我也比狗长。不是我的，我的腿呢比狗腿长， <laughs> 但是我的腿呢没有狗腿多。 <laughs> 经过了一番肢体的比较之后，现在你们三位。 现在太太们把权力交给你们，你们三位决定由谁出战。反正我我我个人觉得不是我也可以上，但是我觉得腿长占便宜，这是我的想法。啊，那个陆毅，你觉得谁上？ 你你我我我上是可以啊，没问题啊。王导觉得陆毅腿长可以上，嗯，陆毅觉得他自己可以没问题，我也觉得也 OK，嗯，现在是这么一个格局。对，我跟杨威觉得都没问题， <laughs> 对，因为十八米的这个爆发力就是一个起步。你们俩石头剪刀布吧，陆毅和杨威，好不好？对，赢得上好吗？赢得上，赢得上，赢得上，赢得上，好好上，对，定克，哎呀，赢了，你上，好，陆毅出战。没问题。 好，各位，现在的英雄方是蔡少芬、张晋，而联盟方呢，鲍蕾、陆毅、李湘、王岳伦、杨云、杨威。经过了非常严肃的脆定壳的方式，决定由鲍蕾、陆毅出战。各位，狗狗 go，为他而战吧！ OK，呃，联盟方，嗯，英雄方，嗯，接下来的比赛呢，呃，其实所有的老公只需要做到一点，就是拼命的奔跑就好了。对，同时也跟狗本身的状态也会有关系。太有关了。重点是在于对方的太太如何来为另外的老公来选择要比赛的对象，究竟是什么样的狗狗？嗯嗯。好的，首先由英雄方来决定，你们谁先跑？ 你想先先选吗，皇后？先选吧。你先选狗给对手。好。那就是陆毅先跑。陆毅先跑。你先选。好。OK，好的，陆毅，请去往准备去。下面，下面有请我们本场的狗狗运动员进场。好可爱。这很厉害啊！哎，一个小爪 沙皮狗，现在各位所看到的，一共有十二名狗狗运动员，他们来到了我们的现场。他们不同的品种，来自不同的国家，但是他们都有一个共同的特点，就是热爱奔跑。那个笨狗爬不上去了，沙皮狗爬不上。十号，哎呀，沙皮狗肯定有点爬不上来了啊！就算他全力跑，也跑不过人。来，艾达。下面。 你可以来到这条跑道。我不能摸他们的脚。啊，你不能够跟他们产生任何的接触。Hello，你们谁跑得快呀？你好吗？你快吗？你喜欢跑吗？黑白的那个。黑白呀，他。黑白的那个。哪一个是叫黑白？ <laughs> 这个也是黑白了。你们叫黑白。这是边牧。好吧，你吧，黑白。确定了吗？好吧。是不是他？好。真的，就是你了。 好，来艾 d 已经选择完毕艾 d 请回位。选择的是三号狗狗，有请狗狗运动员来去往起跑区。哇，这狗一定跑得很快，我看它的主人拿了个飞碟，那飞碟都能追上，那肯定我跑不过它。哇，还没开始。 <laughs> 好的，陆毅。 现在已经做好了准备，加油！人狗赛跑，第一局，三二一，Go！ 不过他呀， <laughs> 说了嘛，我们虽然腿长，但是比他少两条啊。对我如果四条这样的腿，肯定就比他快了。对。好。OK，好，第一局陆毅失败啊，下面马上开始第二局了。张晋已经到位，好，来选择，请选择一个品种。小哈士奇，就它。你确定了吗？小哈士奇，对。爸爸下决定非常快，他选择的是一号。 哈士奇狗狗来，请就位。第二局，三、二、一，Go！ 比如说，如果平快不出任何意外的话。 对对对，我到了，到我这来了。艾达，你来。谁？金毛对不对？对。OK，就是你。等很久了。来，艾达，请各位。金毛运动员，请就位。哇，这一杯也。选择的是十一号狗狗，这是金毛犬。你是人吗？你是人吗？准备。我们希望陆毅在这局里面能够创造，我们人类的奇迹。 一 go，谁俩谁俩？好像差不多，好像一样。我一看，我一看，谁更快？差不多，我感觉。哇，你看那个狗跑得真快，路易是在用生命在奔跑。哎呀！妈了一点。嘛？啊，路易，路易，你先踩了，你先踩了，先踩了。你先，你先踩了，你先踩了，你先踩了。 应该狗狗获胜。不是，陆毅先踩到了，陆毅先踩到了，狗狗，陆毅先踩到了，耶耶耶！陆毅先踩啊！了。啊！陆毅先踩到，陆毅先踩到了，对对对我真的搞狗跑。我们大家都非常希望在这局的判定能够是陆毅获胜，因为陆毅的脚的的确确是。 过线以后先踩地，但是真正的比赛当中是一定按你的身体的某个部位先过线。我们还是要判定，陆毅获胜，陆毅获胜。是。鞠里力争，狗狗获胜， <laughs> 目前。比事，继续加油，继续加油。那都是说还是身体，身体。希望陆毅能够接下来继续加油。对对。来，张静上上，我要选五号。五号。因为我觉得它跟主人很黏，很亲主人的，所以就靠你了。 爸爸已经确定了吧？好的，加油，加油！毛泽龙，小狗可快了，我觉得慢，特别快，小狗比大狗都快。好的，三、二、一，Go！ 挡住了，盖住了，盖住了，挡住了，哇！老公，张晋快，张晋快，张晋快，张晋快，张晋再次跑赢了狗狗运动员。 <laughs> 哎，你好会选狗啊！我选一个跑慢点的吧，我五你吧。 <laughs> 不是你，对不起，我选你的狗。对不起啊，我不是选你，你的狗。选择的是这只奶油色的拉布拉多，干毛毛很喜欢跑的，一看就是能跑的。陆毅，做好准备。陆毅加油！为陆毅加油！加油！为陆毅加油！加油！三二一，Go！ 哇！哇！我跑到后来我就知道肯定追不上，跑得太快了。爸爸，芭蕾大比选狗，爸爸，停了吗？我选的狗都那么不厉害。 <laughs> 选个大的赌一把。 <laughs> 二二号，二号柯基。我专门挑腿短。的。来，请准备。 三、二、一，Go！耶！好慢，不要是你快呀！张晋在次获胜。走走。来，喝口水，喝口水，喝水。我要选狗了，没有快狗了。 哎呀，太厉害了，太猛了！你别这么凶吧，好不好？ <laughs> 你过来，转过来。Hello，Hello，好吧，你上吧。选他，四号狗狗运动员，请就位。这不可能快吧？加油，加油，陆毅！ 一 go。 <laughs> 我比的都是好狗啊！哇， <laughs> 太可怕了！天哪，想不到那么小的，鲍来上，鲍来把那个大黑狗选了，黑的，黑的，黑的，黑的，就来黑的吧，黑的好吗？基本上我们也无力回天了，所以呢，我就不选这个看似很厉害的了，我要选这个小斗牛六。谁呀？小斗牛六对我们今天都来腿短的，是吗？是不是？选那个？选八号，是不是？选那个八号，八号，选八号吧。 是不是八号？八号六，还是六？哇，斗牛厉害啊！这是一只可爱的斗牛犬。哇，它很快的，老公，小心小心！三二一，Go！ 这个还挺厉害，太累了，太累了，好厉害！还是张静耶，我以为输了，还是张晋，恭喜张晋！首先，在同时，恭喜你。 是今天在场上呢，还有几只可爱的狗狗运动员啊！其他的老公们有没有兴趣想跟狗狗开始一轮比赛的？两位上，你们俩，上上上，你们两个上，两位，香香去选，香香香，你来选，不要选黑的，不要选个。王老师不要选黑的，不要选那个包个，就他，不要选那个，就他，这个事情已经不影响比赛结果了，谢谢狗群，好的。 王道已经做好准备了，三、二、一，o 他启动了，我们赢了！这局张晋以压倒性的比分四比零获胜。恭喜！ 所以，我我我还说一句啊，我说这个 Ada 除了选男人眼光好，他选狗的眼光也很不错。 <laughs> 我的眼光很好的。OK，好，再次把掌声送给大家。 张晋、蔡少芬再次拿到三好夫妻奖状，阔别已久的奖励，同时还要收获到的是宝庆尚品时尚珠宝所提供的群镶钻情侣对戒，情迷塞纳河。那么在今天呢，经过我们的艰苦的比赛过后，有一个情况我们是没有想到的，就是鲍蕾、陆毅和香姐、王导两组家庭比分打平，双双垫底，所以这次。 要共同接受惩罚，好，要吃宵夜了，要吃宵夜了，吃宵夜了，小龙虾。对我们也谢谢杨威、杨云，谢谢，好棒。在这里，我们需要特别感谢一叶子新鲜面膜，感谢东风标致408，感谢减法苏打水，感谢宝晶商品。下周同一时间为他而战，我们再见，谢谢大家。 拜拜，拜拜，我们在一拜拜，努力玩。拜拜拜拜，快联拜拜，拜拜，永远的冠军啊！加油加油！拜拜，好，来兄弟，那咱们随时联系啊。玩的开心点啊，继续。走，走了。好和谐，多和谐的画面。小龙虾，说不定是剥小龙虾，然后吃掉。那不，然后不给吃，每个人都流着口水。啊，对，这啥？ 门呢？欢迎大家来到《为他而战》夏日新娘大作战。她是一个特别稳重的女人，你有意见吗？没有， <laughs> 我什么事情问商商就可以了，家里的事儿你做主。我就知道你这样的，他说什么你就照反了做，一定是最安全的。哎，你们怎么可以这样出卖我的？赢了就是实力的体现，输了就是失误。说不如行动吧，那就玩吧，好不好？ 将是你的心。在这里需要特别感谢叶子清洁面膜，感谢东风标致四零八，感谢减法苏打水，感谢宝信尚品。您可以上手机百度搜索“为他而战”冠军明星夫妻周一见。登录猫扑网了解明星夫妻最新动态，欢迎登录天涯社区参与节目话题讨论，参与“为他而战”话题互动，为您喜爱的明星夫妻投票。新浪微博，周一见。 那是别人用心托付在你手上，你要用你一生加倍照顾，对待，苦过喜都要同享。